قول لي يا صاحبي اسمك ايه اما اتضايق اعمل قلق الحرفه فينا بس دماغنا شلق لساني سالك بس ركن كنب كسبت السبق قاعد باكل نبق رقم واحد داخل السباق واحده جوه الليكس ضم rock star قاطع راس البار قول لي يا صاحبي اسمك ايه تغسل غسيل وتمشي في جنازته دمك تقيل يلعن ابو غلاسته جالي في مزيكا غمسته صباح الفضيحة سباته على أول نصيته نتاشته قول لي يا صاحبي اسمك ايه؟ اعتقد دي شك الدبوس هدينا النفوس ما تجيبه في طقوس عقبالك ما تسخن وتجيب النانوس واللبن يفور وتلبس كستور لسانك وصادك والرد في فتور عبادة مزيكا ما تجيب الفلوس ليك توباكو بالطعن المطلوب قول لي يا صاحبي اسمك ايه؟ عايز ياخد حاجه من من من اجباري ريحتي تتخطف النظارة نظرة يعمل بيها ايه قول يا صاحبي اسمك ايه دب دب دب دب طخ اخويا معايا يبقى بخي بخي اسمي ايه اسمي دوشه معايا الديبو تبقى ازمه فانا جن بزن في ودن الجن انا عن انا بس بشن هجومي من بيرن من بيرن قول لي يا صاحبي اسمك ايه قول لي قول لي قول لي قول لي مين هناك ده اللي هو في راسي قشطه ماشي ماشي اصل اجيب له حد يبقى يحيى مصر ياجي ياجي ياجي ياجي ياجي ياجي ياجي انا مجمد انتوا بقى الباقي ياجي ياجي ياجي ياجي ياجي قول لي يا صاحبي اسمك ايه وداني جنني علاني خلاني في طريقي مشاني عرفني الحياه من تاني فتاني للتاني هنرجع لزمان الزمان ونغني اغاني ونعمل اللي عمش تمن سادي يا سالي كان سابي ونطلع القمر شارب القريب وبغير بس في سمر خطر خطر خطر خطر خطر قول لي يا صاحبي اسمك ايه ايه اخبار الاكل بقى دلوقتي العشاء برضه زي زمان في تفاصيل التفاصيل قلت خالص عن الاول خالص يعني طاجن لا لا لا لا لا لا لا ما خلاص ده طواجن بطل ده خلاص دلوقتي رز ابو كلاوي لا لا لا لا لا لا لا يعني ايه دلوقتي؟ دلوقتي يعني لا لا لا